E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou estar tá podendo ensinar vocês a desbloquear o seu switch antes realizando o backup completo dele num método bem mais rápido do que o convencional e que até agora eu não vi ninguém fazendo, tudo bem? É, o que, que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? Vai fazer o backup completo do seu switch, vai gerar instalar a Emunand no seu cartão microSD essa Emundandy ela só vai ter o tamanho de 4 GB e não 32, como o pessoal faz. E vamos instalar o pacote GoMNX no seu suíte e rodar ele na sua Emundandy criada. Qual a vantagem desse método que eu vou passar para vocês? É, o backup do seu suíte ele vai direto para o PC, ele não vai passar para o cartão microSD, ele vai ser bem mais rápido. Não vai ser necessário em nenhum momento retirar o cartão microSD do seu suíte e como eu disse, a mini, a mini Emunand ela só vai ter 4 GB, podendo ser instalada em cartões de até 8 GB, por exemplo. Nesse exemplo aqui eu vou usar um cartão de 32 GB. E todo o processo ele vai ser feito em menos de 25 minutos. O que é que você vai precisar? Vai precisar de um switch com serial desbloqueado, um PC com Windows 10 de preferência, um cabo USB-C para você ligar no seu PC, um GB para você entrar no modo RCM, um cartão microSD de no mínimo 8 GB, eu vou usar um de 32, como eu disse como exemplo, e do pacote do GomNX do meu amigo Bruno, tudo bom? Bom, primeiramente eu quero mostrar para vocês aqui, eu estou na última firma lançada até agora, a 10.0.2, é, eu estou com um cartão de 32 GB, ele já está formatado, mas eu vou mostrar para você o processo de formatação novamente, e eu tô com uma conta vinculada. Vocês podem ver aqui que eu tô, que eu tô com minha conta criada aqui. Tem uma pessoa online. E é muito importante que você, deixa, que você crie uma conta e deixe ela vinculada com a Nintendo, tudo bom? É, Para formatar o cartão, eu venho em System, opções de formatação, formatação, formatar o cartão microSD ele vai dar esse aviso aqui, vai dar formato, e aí ele vai reiniciar o sistema com o cartão formatado. Com o cartão formatado e o sistema reinicializado, eu vou agora desligar meu switch completo, como é. Segurando o botão de liga e desliga por uns 3 segundos até aparecer essa tela aqui. Vou em opção de power e desligar. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o jig e vou inserir no trilho direito do Joy-Con. Inserido, vou aqui, seguro o botão de volume mais, de aumentar o volume, seguro e dou um toque no botão de power. Feito isso, não é para o switch ligar. Se ele ligar é porque fez errado. Nesse momento, meu suíte está em modo RCM, ok? Agora, eu vou baixar o pacote do Goma NX, aonde? get.gomanx.shop vai me levar para um, uma pasta de Google Drive achar o pacote aqui. Com o pacote já do meu computador, eu vou extrair para uma pasta. Vou em software para uso no PC. E aqui eu já vou executar esse registro aqui na minha máquina ele vai perguntar se você quer ou não, você escolhe que sim. E vou executar, vou entrar na parte do Tegra RCM e vou executar o programa. Aqui eu vou em Settings, tiro essa parte aqui para minimizar e vou instalar o drive. Escolho sim, avançar, concluir. Agora, como meu switch já está em modo RCM, eu vou ligar ele no meu computador por um, pelo cabo USB e o RCM OK já deve estar aparecendo aqui para vocês. Qual a primeira coisa que eu vou fazer agora? É extrair as biscays do meu switch, hum, clicando nessa chavezinha aqui. O switch vai dar uma ligada, vai dar uma desligada. E tá aí o meu primeiro arquivo de backup do meu switch. Vou salvar aqui no meu SSD, vou criar uma pasta backup switch. E vou salvar minha skis aqui. Biscay salvos, o que é que eu faço? Vou fechar o programa e abrir de novo eu já não estou mais no modo RCM, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa, segurar o botão de volume mais e dar um toque no botão de ligar. E aí já entrei novamente no modo RCM. O que é que eu vou fazer agora? Vou aqui em Tools e vou montar meu cartão que já está no switch no meu computador. minimizo aqui e aqui está o meu cartão formatado com a pasta Nintendo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aqui no meu Google NX, vou copiar o conteúdo desta pasta para o cartão SD e vou pegar somente a pasta bootloader. Copiar e vou colar. Vou aqui na unidade e ejeto. E agora o que é que eu faço? Eu vou aqui no meu switch, seguro o botão de ligar e desligar por 3 segundos. Até a tela se apagar toda. E o que é que eu vou fazer de novo? Modo RCM de novo. Seguro o botãozinho do mais, volume e um toque no power. já estou aqui no modo RCM de novo e agora eu venho aqui em payload e ejeto o payload do wikate. Se tudo der certo, você já vai estar na tela do iKate. Qual a primeira coisa que você deve fazer na tela do iKate? Você vem aqui em Tools, é, nessa opção aqui, Archbit RCM Touch Partitions, e você vai ligar o Auto RCM. Vou apertar OK. E com essa opção eu já tiro o gig do meu trilho e não vou mais precisá-lo. E agora, o que, é que eu faço? Eu venho aqui nessa parte MMC, USB Tools, clico aqui em USB Tools e vou primeiro montar essa partição aqui boot 0 da minha nave principal. Aqui vai perguntar se eu quero formatar, eu aperto cancelar. Aperto OK, não tem problema, cancelar de novo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para minha pasta do GOM NX, na parte de softwares para uso no PC, e vou executar esse programinha aqui, que é o NX NAND Manager. E eu tenho que executar ele como administrador. Hum? aqui. Aqui está ele. Ele, executando ele como administrador, eu venho aqui em File, Open Drive, e vai aparecer aqui uma partição de 4 GB para você montar. Dou dois cliques, e aqui está o segundo arquivo para backup, que é o boot zero. Clica aqui, vou em Fudap. Junto com meu backup, junto com minha biscase, eu vou aqui e salvo minha boot zero. É bem rapidinho, só é 4 megas. Vou aqui, fecho. Agora o que é que eu faço? Eu vou aqui no Windows Explorer, onde ele montou. Vou aqui, clico no botão direito, ejetar e continuar. Aqui no Suite, o botãozinho de close ele já vai estar disponível. Eu aperto ele e agora eu vou para boot 1 e vou fazer o mesmo processo. Cancelo aqui, volto para o NX na de manager, Open Drive, F e agora é a vez do boot 1. O dump e vou salvar o boot 1.ini no mesmo canto. 4 megas também, rapidinho. Fecho. E ejeto. É não, ter botinho aqui no Windows é Explorer. Continuar. Fecho aqui. Agora é a vez da NAND principal. Ela não vai ser montada aqui, mas no momento que você for aqui, ela já vai estar tá aqui. Não sei se vocês perceberam, mas ó, ele não conseguiu detectar o firmware nem a identificação do dispositivo do meu switch. Por quê? Porque eu ainda não configurei as biscays no NX NAND Manager. O que é que eu tenho que fazer? Eu venho aqui em opções, configure case set. Importo case from file e clique aqui. Não vou clicar aqui, eu não vou mostrar para vocês quando abrir, porque senão ele vai mostrar as chaves do meu switch. Eu vou parar o vídeo aqui rapidinho, mas aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui e vai mostrar aqui suas chaves e clicar em save, ok? Eu vou fazer isso sem mostrar no vídeo, ok? Voltando ao vídeo com as keys configuradas, aqui eu já tenho o firmware do meu switch que, eu, que está montado. O que é que eu tenho que fazer agora? mesma coisa. Full dump. E agora, raonang.b. E clique em salvar. Esse processo aqui vai ser mais demorado, porque agora ele tem 29.12 GB, numa velocidade de 36 megas por segundo, e faltam 13 minutos. Vou dar uma pausinha aqui no vídeo, por um instante. Voltei, o processo demorou 13 minutos e meio, e a NAND foi dumpada, ok? Posso fechar aqui, vou aqui mostrar para vocês, e aqui está o backup do switch, as biscays, o boot 0 que tem 4 megas, o boot 1 que tem também 4 megas, e a minha NAND que tem 29.1 gigas, tudo bem? E o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou gerar uma NAND redimensionada, para, em vez de ela ser 29.1 GB, ela ser somente 4 GB. O que é que eu faço? Vou de novo aqui no NX NetManager, né, dessa vez eu fui em Open File, escolho a minha RAW vou aqui em Opções e Resize NAND. Escolho Formatar e vou selecionar aqui o valor 14, 12. E aqui, ó, fala que meu arquivo vai ser de 4 GB. E vou escolher para salvar junto com os outros, com esse nome aqui, rownand.resized. Salvar, save e lá vai começar. Esse processo é rápido, se você tiver um SSD, que é o meu caso aqui, a transferência vai ser bem rápida. É... 15 segundos, 20 segundos. Vamos ver. terminado o processo, 36 segundos, foi mais do que eu disse. Vou fechar aqui e aqui já vai dar meu arquivo rawnut.resize de aproximadamente 4 GB. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o cabo USB aqui do meu switch. O botãozinho de close aqui vai estar disponível de novo para mim. Vou colocar de novo o cabo USB. E vou aqui em SD card. E aí ele vai montar meu disco. Meu disco de estava com a pasta bootloader e a pasta Nintendo que foi criada. Vou fechar aqui. Volto para o NX NAND Manager. Vou abrir o arquivo aqui de novamente. E dessa vez eu vou escolher a RAW NAND que ele criou de 4 GB. Aqui. Ele vai mostrar aqui o tamanho 4 GB. Vou aqui em opções é Creation Tool. E aqui a NAND já vai estar tá selecionada, vou selecionar o meu boot 0, vou selecionar o boot 1, aqui SD Partition, e aqui eu vou selecionar o F, que foi onde ele montou o meu micro SD. Aqui ele vai mostrar que minha Emunand, a minha primeira partição de Emunand vai ficar só 4 GB, em outros métodos convencionais, ele criaria uma partição de 32 GB. Nesse caso aqui, ele só vai fazer uma de 4 GB. Eu vou ter, como eu coloquei, 1412 MB para colocar os saves dos meus jogos. E eu vou ter outra partição que vai formatar em FAT32, onde eu vou ter 25 GB para colocar jogos. Vou aqui em Create Emunando. Ele vai dizer que todo o conteúdo do meu cartão vai ser perdido, se eu quero continuar, e eu escolho que sim. E aí vai começar a criação da minha emunambi. Ele está dizendo aqui que vai demorar cerca de 10 minutos e já volto. 6 minutos e 7 segundos depois, minha emunambi está criada. Vem aqui, posso fechar o NXNAND. Se eu for aqui no F, eu vou ter o meu cartão de 25.7 GB vazio. O que é que eu tenho que fazer agora? Primeiro, eu vou aqui em Downloads, lá no NX, pegar esse aqui, copiar tudo e colar no cartão. Vai ser bem rápido, acho que é menos de 200 megas esse pacote. que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou aqui em arquivos úteis, no pacote do ComNX, vou baixar esse aqui, Hidden Emunant Setup. Vou fazer download. Tá aqui. Vou extrair ele. Hum, aqui clico aqui, vou aqui e vou copiar também essa pasta para a raiz do cartão. Ok, e posso ejetar. Vou continuar. Ok, voltando aqui para o switch, posso, vou fechar aqui, vou fechar aqui, vou aqui em home e vou aqui em reload todo, ele vai reinicializar o wicket, eu vou aqui em Tools, ah, não, desculpa, eu vou aqui, volto para o Home, vou aqui emu mmc, e aqui ele já está falando que minha emunand já está ativa, já conseguiu detectar e está ativa, ou seja, eu vou fechar aqui Close, vou em Launch e vou selecionar a primeira opção, vou, vou entrar no meu Atmosphere com o emunand e o boot deve demorar mais ou menos uns 15 ou 20 segundos. Eu já volto. Voltei, sistema inicializado, vamos ver se a gente está realmente na EmuNAND com a atmosfera ativada. Eu venho aqui, Settings, venho aqui, System, e olha lá, estou na versão 10.0.2 do meu suite, Estou com a atmosfera 0.12.0 e estou na Emunand. Esse Ezinho quer dizer que eu estou na Emunand. Estou rodando meu suíte a partir da partição de 4 GB que eu criei no meu cartão. Se eu for aqui em gerenciamento de disco, o que é que ele vai me avisar aqui? Ele vai me avisar que eu tenho 1.3 GB no sistema da memória, que foi aquele que eu criei, quando eu escolhi 1412, e aqui o restante do meu cartão de 32 GB, 25 GB, ok? se, como vocês sabem, essa versão do Atmosphere ele já vem com o incógnito ativado. O Bruno, pelo pacote Goma NX, ele já ativou o incógnito, ou seja, mesmo que eu tente atualizar o sistema aqui, ele vai me dar um erro, porque ele não vai conseguir entrar no servidor da Nintendo, ok? Agora aqui, se eu for em álbum, eu vou para o HB, menu, e eu vou instalar o Tifoil. É só clicar aqui, vou sair. Ah, Para sair eu vou apertar o botão da casinha e eu já vou estar tá com o Tifoil instalado aqui. Dou dois cliques. Esse Tifoil não é, é o R41, não é o mais atualizado, preste um pouco de atenção nessa parte aqui que a gente vai atualizar ele sem fazer, sem causar nenhum problema para o destravamento, ok? Depois que carregar os servidores que estão instalados nesse tinfoil, vai aparecer essa tela aqui, atualizando. Ele vai pedir para você é, reiniciar a aplicação depois da atualização. A atualização você vai conseguir ver ela aqui. Ela já terminou, ou seja, aqui eu vou apertar A de OK. quando aparecer essa tela aqui, o que é que eu faço? Eu aperto o botão Home, aperto, aperto X para fechar, Close, e, e vou para o TeamFile de novo. Vocês vão ver que aqui ele já vai estar tá numa versão mais nova. Hoje, ele está mostrando R55 ok? Vamos esperar carregar os servidores de jogos novamente. Ok, servidores carregados. Aquela, luz, aquela mensagem vermelha não vai mais aparecer, ok? Vamos testar aqui. Vou aqui em New Games. Vou colocar por data. Data de novo. Vou baixar um joguinho pequeno aqui. Ah, esse aqui de 511 megas está lá e vou aqui na fila e ver se ele baixa. Ok, ele falou aqui que status completado, ou seja, o jogo está instalado. Aperto B para sair e ok. E aqui o jogo já vai estar tá instalado. Vamos ver se ele funciona. Ok. Jogo funcionando. E você está pronto aí para bater em rico safado nesse jogo. Tá bom, pessoal? Então, nesse vídeo aqui, a gente fez backup da memória principal do nosso suite. A gente gerou uma emunand e instalou ela no cartão de memória, um emunand de 4 GB. Beleza, galera? Valeu!